Šodien Liepājā lielais hokejs. Fināls, bet šoreiz mazais fināls spēle par bronzas medaļām, par trešo vietu. Hokeja klubs Liepāja pirmajā savstarpējā spēlē uzņem Zemgales LLU vienību. Ledushalas direktors Kāls Dreģers atzīmēja, ka, protams, visticamāk, ka svarīgākais bija Atjaunot Liepājā hokeja saglabātu un vārti. Vārti mums jau trešdaļas vidū. 9. minūtē rezultāts tiek atklāts. Tāds nedaudz negaidīts. Sezonas ievadā šķiet, ka nu, jūrmalniekiem būs grūti ar punktu gūšanu. Sezonu tomēr viņi beidz ar deviņiem kā jau teicu, pirmais punkts gūts tieši pret Liepāju. Un vārti! Luko noved paviršību spēlējot aizsardzībā un jau bija tāds daži signāli iepriekš. Liepainieki nu nevisai sekmīgi nospēlē savu vārtu priekšā un redzam 91. numurs. Parāk tālu šī piespēle un jau teikt, Piespēle, tālu piespēle divcīņā. Vārti! Divi viens. Divi viens. Liepainieki izvirzās vadībā. 41. numurs Artis Aniņš. Visanieki mēs zinām kā diezgan labu speciālistu. Nu, Liepainiekiem laba epizode. Un 3-1. Nu, praktiski līdz trukšiem vārtiem izspēlēt šī kombinācija. Un trešās trešdaļas piektajā minūtē rezultāts jau mainiekiem daudz patīkamāks. Bet, nu, protams, tūlīt, tūlīt sāksies arī pārbaudas spēles. Pagaidīsim šo uzbrukumu, ar ko noslēgsies. Un vārti! Nu, šķiet, ka jau tāds nopietnas pieteikums liepainiekiem uz uzvaru. Nu, izskatās, ka uz trešo trešdaļu liepainieki iznāca nu, ļoti gatavi. Labi, liepainieki kontrolē ripu uzbrukuma zonā. Pagaidām varbūt metienu pamaz un vārti. Laikam mani saklausīja saulaicīgi. Lienāks Mazur smago šķiet. Ļoti spēcīgs. Spiež šoreiz Cimermans nedaudz atstāt vārtus. Nu ko, pretuzbrukums mainiekiem. Ļoti labi. Nu, un vārti. Gribēja Liepainieki cik tu vien skaisti izspēlēt šo izgājienu. Skatāmies atkārtojumu. Nu, ļoti efektīvi. Man patīk. Nu, ko, Jelgaunieki pēdējā uzbrukumā dodas šajā spēlē visticamāk. Un līdz ar to šī spēle mums noslēgusies. Hokeja klubs Liepāja pirmajā spēlē par trešo vietu pārspēja Hokeja klubs Zemgala LLU vienību rezultātu 6-1.